好好，要大是吧？ 老板，给我来两份烤鹅，好不好？哎，你了吗？有吧？给我来两份烤好的，稍等一下。 中啊，好，打包，好，到你了，我现在给你做。